ang dating outsider, Ibinibigay ko ang award na ito kay Kyra Glenn. Go, Kyra! isa ng winner. Hindi ko alam masasabihin ko maliban sa ikinararangal ko to. Pero ang pagtanggap sa kanya, Ano bang iniisip mo at binigyan mo ng award ang trialing? hindi pala for real. May iba pang paraan ng pakikitungo sa kanya. At anong paraang yon? Hindi niyo ko kailangan bigyan ng award na to. Akala niyo kailangan niyo bayaran ng loyalty ko. The Bureau of Magical Things, Sunday, 11.30 a.m. on GTV.